හැබි වර්ල් රඩියෝ ඩේ මනතින් වර්ල් රඩියෝ ඩේක දවසේ මනති මම යාට කතා කරන්න ගලතින මගේ පුංචි කාලෙන්ලම තිබ හීනයක් තමයි රේඩියෝ එකකට එන එක ඔන ඉතින් මගේ හීන හැබැවෙලා තියෙන මං දැන්ට පුංචි කාලයක් තමයි මේ ශායකට ඇවිල්ලා අනිතින් වාල්ට හැමදාමත් නයිට්ගේ තමයි මම ඉන්න නයිට්ගේවාට මා පහකරන්න පුළුවන් එත් එක්කම පුංචි කාලනම තිබ හීනයක් ඒ හිනිම හැබැ කරගත්තා ශායකට ඇවිල්ලා ඉතින් මගේ පලවෙනිම ජොබ් එක තමයි මෙතන ශායකි ඉතින් හින කරෝ එකත් මාර්ම ෆන් වගේම මාර්ම එකමුතුයි ඉතින් කටඇත්ත කිසාට ලොක් ගමනක් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු ගීන්නේ අපි කාටවත් අපි ආසකරන රස්සාාව කරන්න හම්බෙන්න සාමනි කලාතුරකින් තම අපි හැමෝටම අපි ආසකරන රස්සාාවක් කරන්න හම්බේ ඉතින් ඒ රස්සාාවක් මං ආසකරන රස්සා මට කරන්න වන මට ්‍යන්සකක් ලැබිල තින රස්සාාවක් රස්සාාවක් විතරක් නෙවී මේක මිනිකම විනෝදාංශයක් වගේ තමයි මේක ඉතින් වැඩිදුර කතා කරන්න යන්න හැමෝටම හැපි රේඩියෝඩේ ඉතින් පරිසමට ඉන්න කට්ටිය හැමදාම නයිට්ගේ රෑ දොලා හිදල උදේ පානකම් ආවාන ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හැන එකම රේඩියෝ චනල එක ෂා පවිශා.